سبزید تا رنگین کمانی روز باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزید تا رنگین کمانی روز باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزی. در هر رگی شریان من سبزی وجودی سرد من با سوز عشقت گرم بنمودی امیدی زندگی در هر رگی شریان من سبزی بدشتی آرزوهایت گلی ارمان من سبزید زهاهنگی تمنایت نوا در جان من سبزید تهان رنگی مثل باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزید تا رنگین کمانی روز باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزید روشن بکن تو کلبه حسان من بیا نیروی دل فزون شده از حسن پاکی تو ای خوش جمال منشه ارمان من بیا گل ها شکوفتند به باقی جوانیم ای اندلب سوی گلستان من بیا از باب میر و صدق بیا قربانت شوم شانه بر موی زرم شانت شوم دروغ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرم شانت شوم میگم کوزه به دست می آید از دیدن و مرا عوض می آید از بار وفا بوسه گاه شدم خندیده به ایش مگو از می آید جانه شاید من آمده شای من آمد چای من آمد اندر بری کمر شای من آمده شای من آمد چای من آمد چون چای من آمد بیارویم سیری چمن شاید من آمده شای من آمد با چای من آمد سیری کنیم چمن چمن شای من آمده شای من آمد با چای من آمد در هر چمن سه گله شای من آمده ای شای من آمد شای من آمد سه زد و شست و شش گله شای من آمده ای شای من آمد شای. ما چه نازنینه شاید من آمده شای من آمد پرچای من آمد پش عروس عجبین شاید من آمده شای من آمد پرچای من آمد باز بنده چون الالونی خواب دیدم شاید من آمده شای من آمد با جای من آمد بالای گل غلطیدم شاید من آمده شای من آمد با جای من آمد تعبیر خوابم را بگو شاید من آمده شای من آمد با جای من آمد solo Yaşarlar zeytin شب که چون ای مگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم دیشب که چون ای مگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم رفتم که دهم بره تو جان رخ تو نهان زی نظر من شد از دست غمت نشونیده ای به شب سیه چی بسری من شد دیشب که چون ای نغمگر از دست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم کوچی ها ندیدم دیدم زی تو من کرشم اما به خدا وفا ندیدم از عشق تو جز بلا ندیدم تو بگو چه من شای من آمده پاچه フフフフ。 Gracias. تو سر سل دامره زندگی مرهم سفارت جان تو دانم را مره شخص بی خبرت تو سر سل دامره شخص بی خبرت تو سر سل دامره سرم یان کرکی تاکی مره زندگی مرهم سفر جان تو دانم را مره اون شخص بی خبرت تو سر دو مره زندگی مرهم سفر جان تو دانم را هم شخص بی خبرت تو سر دو مره